Olá internet! Após pilotar o Spark nos últimos 3 meses, venho comunicar que continuo bastante satisfeito com este drone. Li em alguns fóruns e grupos de Facebook que já aconteceram alguns acidentes com este modelo de drone, mas felizmente não fui afetado. Desde que tenho o drone, que já houve pelo menos duas atualizações de firmware, ao drone e ao comando, que têm melhorado a sua performance. Já a aplicação DJI Go 4 App tem sido atualizada mais frequentemente ainda. Na descrição deixo alguns links úteis para grupos e fóruns. Na minha opinião, este drone continua a ser o melhor disponível no mercado para quem não necessita resolução 4K ou muitos frames por segundo nos seus vídeos. Mesmo após ter pilotado o DJI Mavic, continuo a achar que o Spark foi a melhor opção para o que pretendo usar. Isto porque a sua estrutura não é tomada como uma intrusão ou uma invasão de privacidade como outros drones maiores. Bem que reparei na diferença de olhares das pessoas que viam o Mavic ou o Spark levantar voo. Tenho tido algumas dificuldades em encontrar informações sobre restrições de drones noutros países Claro que o bom senso se aplica sempre, mas há limites que convém saber para não incorrer em qualquer ilegalidade. A DJI disponibiliza um site onde se podem procurar cidades de forma a verificar as suas no-fly zones, mas não me parece ser o suficiente. Partilho o link na descrição caso queiram procurar alguma cidade vocês mesmos. Alguém que conhece sites ou fóruns com mais informação? É que de andar à procura no Google andou farto.